गाइस मैंने अभी अभी एक नौ डायमंड का स्पिन मारा है और गैरिना वालों ने मुझे नौ डायमंड में कोबरा एम पी फोर्टी दे दी है इसके लिए मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की है आपको अच्छी लगे तो आप भी करिएगा देखो मैंने दो चीज़ रिमूव कर दी है दो गन क्रेट है वो रिमूव कर दी है तो आपको एक कुछ पैटर्न दिख रहा होगा अभी मेरे वीडियो में तो आपको भी ऐसे रो गन क्रेट रिमूव कर लेने हैं और बाद में ही स्पिन मारना है शायद से आपके आईडी में भी ये निकल जाए अगर आप मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल करो तो ऐसा हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ मेरे को नहीं मालूम है कि आपके आईडी में निकलेगा कि नहीं पर आप मेरी ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा आपको फ़ायदा हो सकता है शायद से और आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइन्टी नाइन डायमंड तक स्पिन मारना उसके आगे तो एक डायमंड मत मारना वरना आपके डायमंड वेस्ट हो गए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है बाय बाय गाइस और टेक केयर मिलेगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में